sai da sacada Você é muito nova pra brincar De morrer, me desbloquear é, O que é que a vida procura dessa vez? Parece aí, deixa eu te levar para muito amor.